の前であのお客さんの前で焼かせていただく鉄板焼きで神戸牛を扱わせていただいている、はい、ステーキハウスになります神戸の真ん中三宮ですね三宮駅からもう徒歩2分ほどで来れる場所ではいさせていただいてます小牛大きい和牛の中のえっ、と 神戸牛一つのブランドでありまして兵庫県で生まれて兵庫県で育った但馬牛の中から選ばれたものが、まあ、神戸ビーフ神戸肉となって、はい、皆様にご提供させていただいてますね神戸あのムスリムの方も結構たくさんお住まいの方もいますしご旅行で来られる方もたくさんまして我々もあのそれに対応したお食事の提供ができるのかということを試行錯誤させていただいた中で、はい、始めさせていただきました。 今通常の鉄板にハラール対応の鉄板を乗せて使うというような形ですけど、はい、このハラール対応で使わせていただくものに関してはもう他のお客さんには使わないということで、はい、そういう形でさせていただいてますね皆様やっぱり明るい <laughs> お肉を本当に楽しみにしてきていただいてる、うん、この神戸牛をメインで食べたいと思って っていうその気持ちっていうのはやっぱすごい強く来る方としても感じるのでより良いものを出したいっていうふうに逆にすごい刺激を受けますねはい初めてっていうこれはすごい嬉しい一言ですねお肉牛肉っていうのはやっぱり皆さん召し上がったことあると思うんですけどこれは初めてっておっしゃっていただくことは多分何度かあるのでやはりソフトとかジューシーとかいろんな表現はありますけど本当にこんなのは初めてっておっしゃっていただくのがああよかったなって思う瞬間ですかね。 It's very delicious. Very delicious. It's very tender, very soft. 日本からもどんどん神戸牛もそうですし和牛っていうのも輸出はされていくんで多分日本に来なくても食べれるとは思うんですけど日本でもそのステーキを食べるっていう時に鉄板焼きで食べるってこう目の前で焼いて出来上がりをできる途中からですねずっと出来上がっていく途中をずっと見ながら音を聞きながら匂いを嗅ぎながらその 全部こう集中してそれを食べるっていうその感覚というのはその鉄板焼きでしかないんでその鉄板焼きっていうのを楽しんでもらいたいっていうのが一番そうですねはいもう目の前であのシェフが立ってそこに 客さんがリクエストするともう少し焼いてほしかったらもう少し焼いてくれというふうに言いますしもう少し小さく切ってくれとかあのいろんなリクエストありますあの逆に大きく切ってほしい人は大きく切ってくれみたいなそういうことをもう言ってそれが目の前に出てきて食べれるっていうのが本当に一番良さで。でしたどうもありがとうございますえぜひ神戸にお立ち寄りの際は神戸牛ステーキ桜にはい 来てくださいお願いします